Иш ирж байна. Аа ирээг. Хэрэгээ эзэн. Зя. Ой. Энд юу болсныг харуулъя. Энэ лефт дээр ингээд дагнагаа ээжд нь орхиод бүгдөө бид гурав явж жүжиг үзэх гээд гадаа машин тавих гэсэн зохицол байхгүй тэгээд энэ гаражны хаалга нь онгорхоо байсан болохоор нь хүүхдэд дааруулахгүй байна. Сниколиа гэдэг ийшээ ордог байхгүй юу? Тэгээ гаражны хаалга нь хагтчихна да. За бид нар гарах гэсэн чинь хаалгад өгчээд онготго. Коноп бүр хайгаа тайгаад ямар ч коноп байхгүй, мэд хүн байхгүй нөгөө дотроос чиптэй өн л онгойж гардаг гэд. Энд байгаа бүх машинууд руу ингээ эхнээс нь хавуулаа залглаа. Ингээд уучраа тайлбарлаад ажилдаа явцсан, гадуур явж байгаа машин орхио явцсан гэд. Ганцхан машин байсан нь тэр нь одоо энэ байрнаас арай хол зайтай өөр газар байдаг байрны хүн юм байна. Тэгээд нөгөө хүн руугаа дахиж уцтаад та үнэхээр уучлаарэ Яагаад вэ гэхлээр би тэд нөгөө жижиг руугаа явах гэдэг цаг маань яагаад идэг. Оо, yes, онгоцсон. За, влог үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн минь төргий. Өнөөдрийн влог дээр хөвчлэн төлхөө ийм гэрвлийн тухай ярилцаж ярьж магадгүй хүмүүсээс ирсэн захиануудын дийлэн хувь дээрээс нь бас манай гэр бүлд ч гэсэн бас хаяад үүсдэг асуудлууд ингээд ер нь тийм ойролцоо ийм асуудлууд байгаад исэн. Үзэл бодлын ийм ялгаатай юм сэтгэлгээнээс болоод байгаа юм шиг ялгаатай сэтгээд ялгаатай бодоод байгаа учраас түүнээс алга ойлголцохгүй байх. Ингээ өөрөө өөртөөхөөрөө байлах гад яг өөрийнхөө бодсон шиг байлах гад тэрнээс үүдэл хоорондоо маргаа үсэлч юм уу иймэрхүү зүйлүүд давтагдаад хэсэн учраас ингээ ярилцъя гэж утсан. А би бол мэдээж мэрэгжлийн хүн бол огтоосоо биш. Одоо ингээ хүмүүстэй ярилцлага хийж явах үедээ хүн хүний нүдэнд хөргсийг сайн хардаг гэдэг шиг хүний амжилт, ололт алдааг нь илүү гаднаас нь сайн харж чадаад идэм байлээ. Гаргалгаа шиг юм гоё юм олсон. Тэгээ энийгээ бас өнөөдрийн влог дээр ингээ ярмаар санагцсан. Тэрийг одоо өөрийнхөө амьдрал дээр бас хэрэгжүүлэх гээд ингээ чатан ядан хичээж явж байгаа. За Тэр нь юу вэ гэнгүүт хэрэгцээний тухай. Одоо эрэгтэй хүний эхнэр хүнээсээ хүсэх хэрэгцээ нь эхнэртэй нийжлэхэн байх боломжгүй. Яг түн шиг эмэгтэй хүн нөхрөөсөө хүсээд байгаа тэр нэг авах гээд байгаа хэрэгцээ нь яг нөхрийнхтэй нийжлэхэн зүйл дутагдана гэж бас байхгүй. Тал талаас өөр юм хэрэгцээ дутагдaltaй байгаа учраас би энийг ойлгож чадахгүй. Хоёр хүн хоёр өөр шүдэ гэдгээ мэдээд байгаа юмнээс хүлэн зөвшөөрч чадахгүй юм асуудалтай байдаг бид нар ерөөсөө эргэн тойрондоо байнга ингээд ямар нэг зүйлийн хэрэгцээгээр дутагдж тэрийгэ нөхөх гэж амьдраад бит юм байна энэ хэрэгцээг л хангах хэрэгтэй байна. Энэ хэрэгцээг л мэдэх хэрэгтэй байна. Би яг ямар хэрэгцээгээр дутаад байна вэ? Надад яг юу дутагдаад би бухимдаад байна аа? Яагаад би ажил дээр сэтгэлээр унаад байна? Яагаад би хичээлд итгэхгүй хандаад байна? Яагаад би гэр бүлдээ юм сэтгэл ханамжгүй байгаад байна? Яагаад би ууртай байгаад байна? Гэх мэтчлээ ингээд өөрийгөө ухах юм бол өөрийнхөө надад яг юу хэрэгтэй байгаа юм бэ? Юу нэг илүү сайн ойлгож олж харах юм шиг санагдаад ганцхан одоо нөхрөөс маань биш, найз нөхдөөсөө, хүүхдүүдээсээ хамт олноос ингээд хүртэх хэвээр тэр нэг дутаад байгаа хэрэгцээнүүдээ ингээд тодорхойлох ч шууд яавал би энэ хэрэгцээний дутмагшилд орохгүй байх вэ гэдэг ийм зүйл ингээ бодогдож эхлэв. Одоо таны гэснээр бусдаас чи намайг тэгсэнгүү, миний найзууд намайг ингэсэнгүү, манай нөхөр намайг ингэсэн, ээж намайг ойлгосонгүү гэхэлгүйгээр тэгээд өөрөө өөрийгөө цатгалан байлгах ийм тухай айгүй ингээ боддог болсон. Оо амар би ч гэсэн ингээд гэр бүл дээрээ ч гэсэн ойлголцохгүй юм уу гарахад би яг нөгөө хүнийхээ хэрэгцээг нь умартаад намааг ингэх хэвээр би тэгүүлэх хэрэгтэй намааг хайрлаач гэд ингээ өөрийгөө л ингээд ддэг. Гэтэл яг үндэ эрэгтэй хүн нөгөө хүн нь яг юугаар дутаж байна вэ? Ховын орон зайгаар дутаж байна уу? Тэр хүнийгээ шинжих хэвээр юм байна. Нэгэн тал тэр хүнтэй би насаар амьдрна гэж зорж байгаа юм чинь тэр хүндээ зориулаад өөрийгөө тэр хэрэгцээг нь хангахуйц суппортер нь ч байх юм уу? Хамтрагч нь байх юм уу? Зөөллөгч нь чиглүүлэгч нь байх юм уу тий ямар ч өөрөө ингээд ямар нэг байдлаар тэр хүндээ хэрэгцээг нь тодорхой хэмжээгээр хангах туслах энэ зүйлсийг өөрөөсөө ингэж гаргах хэвээр юм байна тэр хэрэгцээ нь хангагдаад ирэхлээр хүн чинь ингээд сэтгэл санаа дүүрэн болоо доктортой болно штэ биевийнхаа хэрэгцээг л одоо хангаж ингэж амьдрах ёстой юм байна гэж бодсон. Гэхдээ хэрэгцээ гэдэг зөвхөн одоо ах уугийн хэрэгцээ, мөнгө санхүүгийн хэрэгцээ гэж юусоо харж болохгүй. Амар энэ удаагийн влог бүр мангар философик Тэгээ бид хоёр хамтдаа жүжиг үзсэн. За бид гурлаа үзсэн. Апол гэдэг Асемийн хүн театрт гарч илээ. За За тэгээд надад нэг юм амар гоё мэдрэмж төрсөн нь юу вэ гэхлээр драмын театр руу орвол жүжиг тайзны ард хөшиг нэгтгэхэр эхэлдэг. Би ингээ тийм ойлголттой болсон. Хүмүүс орол хувцас өлгөөл тэгэл судалтаа суугаал хүмүүс ундаа аваад юм идэлтэй ингээл байж байгаа л ай яваал аа за эхэлж байгаа юм байна да гэл тэ. Тэгэл хөшиг нэгдгүүд яг жүжиг эхэлдэг би яг тэр сэтгэхүүгээрээ одоо тэр хүн театр руу орж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи биш ээ, бүр шал өөр. Би гадаах хүн театр гэдэг тэрт байшин руу ингээд хаалганы онгоолгоол орсон чи тэнцээ шууд жүжигэн уу хэмсгал ингээд. Театрын эндста амьдралдаа хамгийн том харж исэн пенс тоглоулагч байна. Тэн дээр нь ямар пенз байна гэхлээр ийм пинц байна. Вау. Оо. Оо зэт. За энэ ингээд дэлгөөнө ингээд жүжигin за гадна талд нь ингээд зураг авахлах энийг бол маш тогтчулж гсэн байна. Тэгээ энэ дотор телевиз байгаа нь өөр их сонирхолтой. Телевиз дотор ороод зураг авахлах юм байна. Плит Нэгдүгээр нэний нэгдүгээр нэний 16 17 18. За ингээл тэр жүжигээ ингээл үзгээл цаад өрөөрөө норсон чинь тайз нь ов оронгорхой хөшиг байхгүй. Би бүр гайхаа хөшгөө хайхаа мартчихсан юм бах та гэхэл хамгийн түрүү тэгж бодсон. Вау, за гэр театрт юм бэ? Тайз нь ямар гоё юм бэ? хөшиг нэгж чинь эхлэн гэх тийм ойлголттой болсон. За ингээл орсон чинь яг тэр том тайзыг жижигхэн макетын хэлбэртэй олгоо хийцэн. Тайзны жижиг хөлбөр нэнд байна. Оо вау. За ямар сайн. Танихгүй нөө ялгаад байсан хүмүүс. Тэрд мэдлсэн шүү дээ. Хүү сайн уу? За за. Дажгүй юу? Дажгүй дажгүй. За. Өөт. Аа тогтжилт тий тэр нэг юм тайзны тэр зураач ажиллал маш гоёлсон мөлий жүжиг эхэлсэн. Эхэлсэн цагаас ахуулаад жүжигчин ерөөсөө би хүн биднэрийн дундуур яваал яриад тэгэл жүжиг шууд ингээл бид нартай холилдол эхлээл би өөрөө барыг тайзан дээр байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж төрж байгаа байхгүй юу? Илүү тийм ойр мэдрэмж, илүү сэтгэл зүрхэнд хүрдэг юм байна. Хүүтэйгаа нөхөртэйгаа утсанд амар баяртайгаа. Яагаад тэгэхээр жүжигийн цаад хэлэх санаа нь өөрөө маш гоё тийм гэгээлэг гоё жүжиг байсан. Миний хайр цэглэгцэн бодлыг маань цөм цохиж хаяад жүжиг иймч байж болно, иймч байж болно, тиймч байж болно гэд ингээд зүгээр ингээд хийцэн байгаад нь бүр ингээд вау гэж батсан. Найруулагч нь надтай чицүү. Одоо бидний энэ амьдарч байгаа цаг үед ийм задгай сэтгэлгээтэй тэгээ бид нартай надтай чицүү ийм залуу ингээд сэтгэж хийж чадсан. Үнэхээр шүтсэн, бахархсан. Гим зэмийг найруулж исэн байхгүй. Тэнгүүд нь би төвшөөс гоога төвшөөч намайг найруулагчтайгаа уулзуулаад өгдөхөө. Төвшөөс чи яах юм? Зүгээр л юм ярьсан. Түр энд найруулагчаас нь би ингээ зүгээр яг энийг яагаад ингэж хийсэн юм бол тэрийг ингээ би ингээ ярилцах гэсэн. Тэр хүнд ингэж санагдтал нь жүжигэ тавьсан байгаа байхгүй. Одоо 15 минут завсарлаж байна. Яг ч юм бэ жүжигийн завсарлага надад их гой санагдаад идэгин. Яг жүжигийн завсарлага их гой санагддаг вэ гэхээр тухайн жүжигт юу болоод өнгөрөө, яав, ийв те. Одоо цаашаа яах бол гэдэг үзэгчд хоорондоо ярилцах Дээрээс нь бас цаашаа үйл явдал хэрхэн яаж өрнөх болох тэр төсөөлөх тэр болцоог жүжигийн завсарлаг олгож өгдөг юм шиг санагддаг. Жүжигчин Эрдмөгийн жил зөрөгдөв. За жүжиг дууслаа. Жүжиг үнэхээр гоё байлаа. Тийм. Гайхалтай юм. Үнэхээр гайхалтай. Дивин заяа. Яа, бия. Би мөнх шүү дээ. Засгийн байна. Тэр чинь нөгөө биш тэр нөгөө нэг кинонд цуг нэг кинонд цуг нөгөө энэ чинь сериал хамтран үзсэн. Тэгээд хэлцчихсэн. Тэгээд долгын нэрч бас танилцсан гэсэн юм. Машинд суугаад гэр лугаа харин артлаа тэр жүжигний тухай ярьсан. Орой оронд орсон чинь шүний 2 болтол ингээд жүжигний тухай ярьж байгаа байхгүй. Тархины төвжээг мулталсан тийм жүжиг байсан. Жүжигийг заавал очиж үзээрэй. Урлаг гэдэг зүйл чинь хүнд яг таашаал өгөх гэж байдığım байна гэдэг зүйлийг жинхэнэ мэдэрх юм байлээ. сарказм гэж юу болохыг тий өгөөдөл болохыг юу болохыг энэ жүжигээр үзэгчдэд ойлгуулж хэллээ. Өгөөдөл болгоны ард бас тий ямар сонин сонин зүйлийг бас байж болох уу гэдгийг үзэгчдэд бас нэг бодох боломжийг энэ жүжиг олголоо. Ирж үзээрэй гэж би хэлмээр байна. За тэгээд үүнээс улбалаад нэг зүйлийг бас хэлэхэд урлагчийн өөрөө тэр чигтээ үзэгсэлэн гоё юм байна. Инх туулагч чинь тий ямар ч гоё өндөр ямар сайхан эмэгтэй вэ те. Ер нь гоо сайхан гэдэг чинь өөрөө бас айгүй уурлаг юм байна өдр гэл бас дотроо бодлоо. <laughs> Гэр бүлийн маргаан дээр бас нэг зүйл нь айгүй их нөлөөлд үзэл бодлын ялгаан дээр эмэгтэй хүн гоо сайхнаа хаяхаар өөртөө ихтгэлгүй болчдөг. Итгэлгүй байгаа нь гэр бүлийн ярилцсан дээр маш их нөлөөлдөг 30 гарснаас хойш селфи их амар дургуулт юм лээ. Би өмнө нь ингээл хүмүүсийг ой хөшрөөд ингээд мэд аа сүртэй ингээд боддог байсан чи нүдэнд мэдгэдэх үйс ингээд энэ тэнд хөвчлээ суугаал тэгэл айсны өнгө жохон ингээд гундаад байгаа юм шиг сэтгэл төрдөг. Гэтэ одоо намайг ингээд ярингууд одоо надаас ихч хүмүүс юу гуцаас солиороод байгаа юм бэ гэж бодож магадгүй. Яагаад гэвэл би ингээд ээжийг амар ойлгож өрөвдөж байгаа байхгүй юу? Өмчм болохоор хизээж хөшрөхгүй юм шиг тэг ингээд айс нүрсээ дотоод цэвэрлээл ингээд гэсэн бол одоо хэвээр арьсаал цэвэрлэхгүй бол ингээд хүн яг өөрөө ирэхгүй ингээд айс ясандаа ингээд анхаарч хилдэг юм бэ. За тэгээ яасан. Би амьдралдаа анх удаага хайфуг аппаратанд одоо айш татдаг юм аппаратанд орж үзлээ. Би амьдралдаа анх удаага ботокс тариулж үтсэн. Өмнө нь болохоор би эсвэл пүү па тэрчээсээ тийм хүмүүс хийлэгдэг, ийм хүмүүс хийлэгдэг байх. Би эсвэл хийлэхгүй мэлэхгүй аа хийлгэсэн. Тэгээ хийлгэсний дараа арьс нөгөө чийшүүлэгч юм бас би нөө тарилга тариулсан. Тэгээд тэгсэн чи тэрний дараа арьс бүр ингээд Мама Глови. Нэг тийм бэби арьстай болоод аа хүмүүс яагаад ингэ нүүр амндаа тий гоо сайхны юм одоо үйлчлэг имжлэг авах шаардлага үүсдэг. Эмэгтэй өөрөө арьсандаа анхаарал ингэ хоёулаад эхлэнгүүд өөртөө бас ихтгэл орд юм байна. Миний ээж ингээд 60-д гарчаад нүүрэнд ингээл амар их юм ингээл түрхэл маск тавил ингээд талаа нь бэжгээ өрөвдөд ээж хоёул хамт имлэг явъя гэд тийм зүйлээс бас ингэж гоё сэргийж сэтгэл санаа нүртэл тааж гоё болдог байгаа хгүй юу. За ингэ байжсэн чинь шүүдрэ жүжигчин шүүдрэтээ сайхан уулцсан. Тэгээд ингээ ярилцж исэн чинь Америкт байхдаа энэ ковидын үеэр ээж хатлаа аяг санаа завсан ковидын тэр үеэр гээд. Очоод ирсэн чи ээж ингээ баг тэмрээ ирлээ явлаа үнсээ тэгээд ингээ зинг сууж байгаа ингээ нэмэлээ. Би ингээ ээжигээ яг яаж баярлуулахаа мэддгүү. Дээрээс нь нөгөө нэг нөхөрөндөө гараа юм юм өрөөс яах яах ингээ хэрэгэлтгүй юм шохон байдаг гээд. Нэг бүтэн өдөр ингээ бид бид нарын ингээ ярианы сэдв юуроос гоо сайхан Тэрээс нөгөө ээжийг бас яг тэгж авч явсан. Хөдөлгөөний ээж бас ороод ээж маань сэтгэл санааны өвчгс айгүй гоё байсан. Тэгээ одоо ч гэсэн ингээд өглөөнийхөө ээжтэй уулзахад ээж нээр сэтгэл хангалуун байгаагаа айгүй гоё байгаагаа хэлдэг. Найзуудаа ч гэсэн гоё сайн болохоо нэрээ яагаад болохгүй гэж энийг бэлэг болгож эмзэрлээ. Ээжтэйгээ гоё болох. Ээжтэй гоё үйлчлэгийг авах. Тийм цайтай бэлгэрч ийна. Ээжтэйгээ хангалуун гараа. За за ээж. Аа Таны юм бол миний юм байна. Би ч амар баяртай юм байлаа. Амар санцсан байгаа. Зөвхөн хараа ээж нартай хайртай шүү. <laughs> Ээж нартай хайртай шүү. Маш их за маш их за. Зөвхөн хараа ээж нартай маш их шүү. Одоо ийшээ найзус руугаа оръё. Тэгээ өчигдөрхөн ийм өсгөө шаарл болгоогүй уулцсан учраас одоо тэд нар э, миний саарл усыг хараад юу гэж хэлэх нь харцгаая. Шаасан. Шаасан. Юу яа хизээ гэдэг. Ус үсээ өрчлөлт юм уу? Үс ямар вэ? Усны өмнө адилхан болоод байна да. Гоё нөө. Гоё гоё. Бист амар эмоцтой хүлээж авал папи болох байх гэж энэ хүүхнүүд чи ямар амар тийм эмоц хүн бэ? Нөх анзаарч тоосонгүй шүү дээ. Ингэж гоё үсэн янзлуулчих тахт. Яах яах. За яах яах. За шүүдрээ одоо эмнэлэг дээр ирсэн. Тэгээд одоо ээж тэгээд зүг одоо яг одоо авсан биелгийнхаа үйлчилгээг аваад байж байна. Би ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөв байна уу? Таар чи яа. Та яасан биш. Юу, өсөө өрчлөсөн биш. Тийг тавчаа. Бүр нөгөөдхөө хараалах гэдэг өөр амар янзлж янзлцсан багчаа. Тий, тэгчээд ах чи юус анзаарч ах. Анзаарч амар царайлаг болчих. <laughs> Нэрээ сайн байцгаана уу? Ерөөсөө мөнхийн те а битээр 990 мянган төгрөгийн багц бэлгэнд авсан. Бараа 6 төрлийн тарилга байд юм байна. Чангалах, ямар яах, нүх агшаах, цайруулах, одоо галерей, уяатан чанар одоо одоо хүний арьсанд байх ёстой бүх ингээд шим тижэл бүх одоо витаминууд орсон тийм тарилга байд юм байна загас магастай. Тэгээ ээж болохоор ботокс хийх гэж энэ үрчлээтэй хэсгүүд дээрээ а дух дух хэсэгтээ тэгээд энэ одоо яг энэ нүднийхээ энэ доор бол ботокс хийлгэн гэж бодож байна. Миний хувьд болохоор би хайфо нөгөө аппаратыг хийлгэсэн. Тэр нь болохоор ингээд ямар ч мискүүгээр арьсаа ингэж чангалж өргөдөг аппарат юм байна. Тэгээд 50%-аар хийлгэсэн байгаа. Ээжтэйгээ хамт ирсэн учраас. <laughs> Тийм тэгээ ээж бас 50% хөнгөлөлттэйгээр хайфо аппаратанд орсон. За ээж сэтгэлээ уулзахгүй юу? Өө <laughs> за баярлаа. Ийм сайхан бэлэг барьсанд Аа баярлалаа шүү дээ. Та баярлахаас байгаа. Өөр юм хэлээч. Чи тэгээд ярьж чадахгүй шүү. За за за тоглосон. Бэжигээ дандаа явуулдаг ааш уушлаараа манайхаа. За. Баярлаа. Тэгээд найзуудтай манай ээж чи ерөөсөө найзуудтай хэлээл. Би охинтойгоо клиник явах гэж юм. Би арьсаа дээш нь татуулах гэж юм, өргүүлэх гэж юм, үйлчлэл явах гэж юм. Бэлэг ирсэн гэдэг. Танараас хөөрхөн болох гэдэг. Сая Америкас ирчээд нэг удаа болцсон байхгүй юу? Тэгээ болцсон чинь ээж бүр ингээд амар баярлаад манай ээж нэр чи хөөрхий найзуудтай л ярьд юм байна. Нөгөө хэдтэй яриалах юм Би завгүй охинтойгоо гадуур болцож гин гэл. Тэгэл тэр мөр амар хөөрхөн. Тэг яг нөгөө таны блогийг үзэж байгаа хүмүүс тандаж хэлэхэд те бид нар дандаа ажил ажил ажил гээ явдаг. Тэгээд ээжтэй тэр бүрчлэн бас ингээд анхаарал халамжаа хандуулж чаддгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд цаг гаргаад ээжигээ ингээд арчлаад хамттайгаа үйлчлэгэнд ороод ингээд явх нь бас айгүй гой дурсамж үлдээд юм байна гэдгийг би бас өөрөө бодсон. Ганцхан л алдах юм чинь те ээжүүдээ гой ганглаад өнгөлөөд Зүгээр л ээжүүдтэйгээ гадуур зарим гэдэг алхахад л эднэр маань баярлаа л явчт юм бэлээ. <laughs> Ингээ болцож явах айгу гоё юм шиг байлээ тий ээжээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд ээж угаасаа анх удаа юм үйлчлэгээ авч байгаа. Би нэг бараг заримдаа гуйжээч нэг бараг э, нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн төрхүүлнэ. Ер нь бол нөгөө төрөхөд ерөөсө төрөхгүй байхгүй юу? AJRS ер нь юм нар салхи өвөл зөний бүх юмд ингээд дассан бахаа нэлээ бядтай болсон арьс. Тэгээ ингээд үрчлээ арилжуул ээж бас илүү өөртөө ихтэй. Манай ээж чинь залуудаа их айлгүй хүн байсан юм шиг байгаа. Аа. Тураад ирэхээр яг тэр унган зан гарч ирдэг. Тэр шиг арьс нь ингээд дээшээ чангараад өргөгдөөд ирэх юм болоод бас айгүй өөртөө итгэх итгэл нь нэмэгдэх байхаа гэж бодож байгаа. Баярлалаа. Нөө шүүтрээ маск тавьчих чиг шүүдрийг мөн үү гэж харагдахаар байгаа. Хоолоогоор нь танаарай. Баярлалаа. Уул нь инеж болохгүй гэсэн аахгүй юу? Оо тийм үү. За манайхаа. Би гэхдээ ер нь бас э, хүмүүс хоолоогоор нь таньждаг шүү дээ. Маск заск шилмэлтэй байсан ч гэсэн таньждаг. Би би бас блог хийгээд энэ бичлэгийг дурсамж алгаа хадгалж авах гэж бодож байна. Блог болгож гоё оруулнаа. Тэгээ та нар маань сонирхох юм бол бас үзээрэй гэж хэлмээрэн. Тэгээ миний хувьд Өөрөө би нөгөө нэг ямар ч юм одоо гоо сайхны имлэг мэмлэг дээр арьсан дээрээ нүүрэн дээрээ имчилгээ үйлчилгээ ер нь юу ч авч байгаагүй учраас надад бас айгүй юм хурдан шууд юм илт юм үр дүн үзүүлэх байхаа гэсэн айгүй гоё тийм ихтгэл найдвартай байгаа. Тэгээ хайфа аппарат яг жоохон өвддөг юм байна. Гэхдээ нэх амар бол өвддөг юм байна. Зүгээрээ энэ бол тэсж болохоор өвдөлтөө гоо сайхан золиос эрэхтэй гэл ерөөсөө хинэ талтал. Би ямар ч хэсэн баярлаа AB клиникийн хамт олондоо тэгээд ээжигээ баярлалаарэ гэд нөгөө бодоогүй байсан юм гинт бодуулаад ингээд жирсэнд бас айгүй их баярлж байна. Аа баярлалаа амжилт. Баярлалаа. Тагнаг. Хүй хүй хүй яа чинь? Миний хөө босоо за. Босоо оо яа чи? Яа чи? Ой, имэ дээрэ байгаад. За босоороо дагна. Эми дөрний юм гоё. Зурбан. Ингээд ямар мундаг юм эмээ гой болоож харуулаарай гэсэн шууд царай мэрэн хувирал заяа. Аа. Тэгээ шууд за тэгээд уучтай тэрий заамаа гэсэн. За хувцас өмсч. Йоо ирд ирс сайхан хоолч. За босооч. Хөөе энэ бүр улам эрхлээд бүр ээж аваагаа өчгөр хүн биш болчих. Логийг маань цаг гаргаж үзэж байгаа бол маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа.